मनरेगा कानून के तहत 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए था परंतु वहीं संत रविदास नगर भदोही जिले के दशरथपुर गांव में चार माह बाद भी मजदूरी का भुगतान न होने के कारण बर्फी देवी सहित 75 लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मैं केसा देवी और ये है मेरा समुदाय चाची आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं सात आठ जने हैं बहनी आपके परिवार का खर्च कैसे चलता है कहा है झगुआ फरसा कह के नरेगा करे है पैसा नहीं था ऐसे ही कैसे था वो जो होता है पैसा आजकल आजकल काम नहीं था जून जुलाई में किए रहे कितने दिन तक काम किए रहे बाईस दिन काम किए है आपके साथ और कितना लोग काम किए रहे अरे सत्तर पचहत्तर जने मिल के करे हैं भैया इतना जने इतना जने मजूरी रुकी में मिलत नहीं आप हम सब तो रोज दौड़ दौड़ जाते प्रधान की अब का किया जाए कौन उपाय करी नून रोटी कैसे खाए खाए काम खटे है झगुआ फरसा ककरा पथरा खाने है मजूरी मिलते नहीं आप क्या चाहती हैं अब कहा चाहिए था हमारे मजूरी मिल जाए काम दे हम सब गरीबिया मजूरी नहीं देते तो इस कामों नहीं देते न मजूरी देते तो का काम करी आगे आप लोग का करी का करब पैसा न मिले दरखास्त दे धरना धरब आपके घर का खर्च कैसे चलता है मजदूरी करते हैं आपने जब मनरेगा में काम किया था तो उसका पैसा मिल गया तो एक दिन मिला था और बाकी रुका था क्या काम किए थे वो तालाब खाना था इक्कीस दिन कितने लोगों ने मिलकर काम किया था अरे सत्तर पचहत्तर आदमी थे पर लगे दौड़ दौड़ गए तो कहीं अब निकल रहा है अब निकल रहा है अगले महीना निकल जाए इसे चुपचाप बना रहे हैं मुश्किल आप क्या चाहते हैं कि हमारा जो काम किए पैसा मिल जाए अब आगे आप लोग क्या करेंगे पैसा नहीं मिलेगा तो डीएम के धरना देंगे मजदूरों और महिलाओं से बहत्तर घन मीटर काम लिया जाता है महिला और पुरुष से दोनों उतना ही दोनों ही उतना ही इसमें कोई बात नियम नहीं है महिलाओं और पुरुष का कहना है की हम काम किए हैं लेकिन हमें उसकी मजदूरी नहीं मिली है आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं इनका मजदूरी पेमेंट के माध्यम से लखनऊ से होता है वहाँ से पैसा रुका हुआ है जब वहाँ से भुगतान आ जाए तो उनके डायरेक्ट खाते में ई पेमेंट के माध्यम से पहुँच जाएगा तो ये कब तक आ सकता है इसके बारे में कोई सूचना है कोई सूचना नहीं मिली आगे से मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि मनरेगा मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द हो जिससे इनकी समस्या दूर हो सके इसके लिए आप ज्ञानपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर है nine four five four four six five one two eight पर दबाव डालकर आप हमारी मदद करें मैं कैसा देवी उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए